Şeker oranı %25 olan 45 kilogram un şeker karışımının 4 bölü 5'i ve şeker oranı %50 olan 14 kilogram un şeker karışımının tamamı karıştırılıyor. Yeni elde edilen karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi yeni elde edilen karışımlar şuraya toplam kaç kilo olduğunu yazacağız. Buraya da içindeki şekeri yazacağız. Burası şeker, burası toplam. Şimdi bir toplama bakalım. Kolay gibi toplam. 45 kilogramlık karışımın 4 bölü 5'ini alıyor. Yani 45'in 4 bölü 5'i nedir? 36 kilogram buradan alıyor toplamı. Diğer tarafın tamamını alıyor. 14 de buradan alıyor. Toplam 50 oldu. Peki ne kadar şeker var? Ona bakacağız. Şimdi diyor ki şeker oranı %25. 1 bölü 4'müş yani. %25 gördük mü 1 bölü 4 diyeceğiz. 36 kilogramlık bir karışım aldı. 36 kilogramın 1 bölü 4'ü nedir? 36'nın 1 bölü 4'ü nedir? 9. Öyleyse buradan 9 kilo şeker aldım. Artı geldik buraya. Şeker oranı %50. Yani diyor ki yarısı şeker olan 14 kilogram karışım. Yarısı şekerse 14'ün yarısı 7. Topladık. 9, 7 daha 16. 16 bölü 50. 16 bölü 50 karışım ama yüzde cinsinden soruyor. Dolayısıyla yüzdeye ulaşmak için şu tara alt tarafı 100'e eşitliyoruz. 2 ile çarptım. Üst tarafı da 2 ile genişleteceğim. 32 oldu. Peki bu soru bu kadar kolay mı? Basit olarak çıkıyor mu? Buradaki adayı eleme noktası ne? Onu söyleyeyim. Aslında basit ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi şeker oranı %25 olan 45 kilogram un. Un şeker karışımı okudu ya aday hemen şunu yapmak istiyor. Şeker oranı %25 1 bölü 4 45'in 1 bölü 4'ü nedir? 22,5 oradan 11 virgül bir şeyler çıkıyor virgüllü e, burnunda 4 bölü 5'i demiş saçma sapan bir şey oluyor. Öyleyse ne yapacağız? Hemen ona takılmayacağız. Diyeceğiz ki önce karışımdan ne kadar kullanacak ben bir onu alayım. O belki 4'e bölünür ki burada da öyle oldu. 45 kilogramın 4 bölü 5 yani 36 kilogram aldık karışım. Onun %25'i nasıl olsa karışımı direkt alıyor yani şekerini veya ununu farklı oranlarda almıyor. Yine bundan aldığı 4 bölü 5'in de %25 şeker. Burada 1 bölü 4'e baktığımızda hemen 9'a ulaşıyoruz. Yani sorudaki eleme noktası o. Adam 45'in %25'ini almaya çalışacak mı? Aslında bu bilgi bir şeye de yaramıyor ama hani klasik karışım problemine başlarken ne der? Bir %50'si e, şeker olan 40 kilogram şekerli su. Hemen bakarız %50'si ne demek ki içinde 20 varmış diye direkt gidebiliriz. Ona takılmamak lazım.